Hola, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Empezamos un estudio hablando de la imagen de Dios para tener una imagen correcta de acuerdo con la Biblia, como es Dios. Como les dije, tengo muchos amigos que tienen una imagen de Dios muy equivocada. Eh, solo un Dios enojado de castigo, un Dios que está listo a golpearnos cualquier cosa pero empezamos en el libro de San Lucas, si tiene una Biblia puede buscar el texto en San Lucas el capítulo 15. Y vamos a dar un repaso porque hace ocho días empezamos con el estudio de los dos hijos perdidos. ¿Ok? Entonces San Lucas el capítulo 15, versículo 1, si ya tiene su lugar. Voy a no comentar de los versículos. Aquí hay cuatro personas diferentes o tipos de personas que vienen a oír a Jesús. O son dos grupos y cada grupo tiene dos tipos ah, de personas diferentes, pero eh, están de acuerdo en su estilo de vida. Uno son los publicanos que expliqué que en el griego ah, son ah, cobradores de impuestos. Y los pecadores, la gente en general que no iba mucho al templo no estudiaba la Biblia, etcétera. etc. El otro grupo eh, era de dos personas, los fariseos y los escribas. Los fariseos eran eh, los más religiosos de aquel entonces. Ellos habían aprendido de memoria casi todo el, el Antiguo Testamento. Eran muy fieles, pagaban sus diezmos, iban mucho al templo, etcétera. Pero en verso 3 vimos que ellos están molestos de algo. Están molestos por las acciones de Jesús, porque no entienden por qué Jesús quiere andar con publicanos, cobradores de impuestos y pecadores. Lo recibe. Y no sabemos em, exactamente por qué, pero esta gente sintió ah, atraídos a Jesús algo de él que ellos sintieron que no fueron juzgados, que fueron amados, y empezaron a llegar a Jesús para eh, oír su palabra, ¿verdad? Pero esto, molestó a los religiosos. Y dice que eh, este a los pecadores recibe. Y para ellos recibir una persona así eh, en una plática o algo es ah, decir que somos amigos pero lo lleva un paso más adelante, peor, dice que y, con ellos come. En la cultura de aquel tiempo, comer con una persona no era algo muy común como hoy en día. Hoy en día puede ser que lleguen amigos de un amigo. Entonces estamos con ellos, ah, vamos todos a comer pues apenas los conocimos y no somos amigos todavía, pero en la cultura de aquellos días eh, no era correcto, ¿verdad? Entonces Cristo chocó con la cultura establecida. Muy bien, vamos a un repaso de lo que estudiamos ocho días. casi todas las Biblias tienen algo, un título que dice Parábola del Hijo Perdido, pero como les comenté, la verdad eran dos hijos perdidos pero cada quien en, su forma, ¿verdad? En, una forma diferente, pero los dos igual de perdido. Y dice en verso 12 que el, el más chico, un día viene el padre y dice, padre, dame mi herencia, quiero lo que me toca. Y esto fue muy fuera de orden en el mundo antiguo, ¿verdad? Y los oyentes, todos, los publicanos, pecadores y fariseos, todos están de acuerdo. Ay, este chico está loco, no debe estar haciendo esto porque es igual de decir que, ah, que estuvieras muerto. Quiero mi dinero, quiero tu dinero que es de mi parte. Y todos están pensando, ah, el padre lo va a correr de la familia, de su hacienda, no aguantará esto el Padre. Pero qué sorpresa a todos en esta parábola de Cristo, que Él le dio lo que le tocaba de herencia. para hacer esto, tendría a mejor que vender parte de su hacienda. En, aquel, eh, en, aquellos años, cuando uno, hombre de honor, tenía su hacienda, sí, para vender una parte por necesidad era como una vergüenza. E, él pidió eh, respeto entre los del pueblo, ¿verdad? No lo vieron igual como, antes. Y, más porque a este muchacho rebelde que debe ser castigado, que lo debe correr en lugar de esto, le da lo que él pide. Y ya le da lo que le tocaba y dice que eh, en, cuanto que le recibió su dinero, ¿verdad? Su herencia se fue lejos ya no quiso estar con su hermano mayor, a lo mejor con razón, ¿verdad? Porque él sintió muy superior siempre. De su padre no, no debe tener quejas, pero de, la, de, su hermano mayor sí. Y huye y se va muy, muy lejos. Verso 14 nos cuenta que empezó a malgastar su dinero, ¿verdad? Y mire, con uno, como conté hace ocho días, cuando uno tiene dinero, está comprando o pagando copas para los amigos o drogas. Oh, hay muchos amigos. Se acaba el dinero y se acaban los amigos. Así, así es el mundo. No, no son amigos verdaderos. Yo me acuerdo hace años cuando vivía eh, en Fresnillo, Zacatecas, y tenía un amigo eh, que era presidente municipal del, del pueblo de Río Grande. Entonces, él iba muy rápido subiendo en la política, muy guapo, muy carismático, y era amigo mío. Y, él me invitó a su pueblo a llevar una campaña de la viña, poner mi carpa grande que tenía una campaña. Pero, y todos decían el próximo gobernador, todos lo decían. Pero este hombre no era cristiano, ¿verdad? y se metió con la esposa de un político poderoso y salió la luz y caí, fue, fue tumbado totalmente su vida, la esperanza del futuro. Y, llegó a mi oficina un día de visita, me contó, dije, ya no tengo amigos. Yo le dije, Gumaro, aquí soy amigo. Soy amigo cuando, cuando eres el presidente municipal y me invitas ahí a llevar mi carta y ahora que no, e, no tienes nada, no, no, tienes título, soy amigo, ¿verdad? Pero los amigos del, del, muchacho no eran creyentes tampoco, ¿verdad? Entonces no son amigos verdaderos. Entonces en el ah, versículo 15, bueno, en el, en el 14 se acabó el dinero y ahora tiene hambre y no hay dinero pues tiene que buscar un trabajo, algo que no había hecho en mucho tiempo, ¿verdad? Siempre vivían de, las, de, su herencia y ya no hay. el único trabajo que encontró fue cuidando los cerdos en verso 15. Para un judío esto fue una vergüenza. Él cayó, como, como dicen, pegó hasta, hasta abajo, hasta el suelo, hasta lo profundo. Ya no hay cosa peor en su vida. Ya no tiene dinero, no tiene amigos, está cuidando cerdos. Qué vergüenza que tiene. Pero algo eh, em, empezó a pasar adentro de él. Pero era tan feo la crisis que pensaba en comer lo que estaba dando a los cerros. Qué pobreza, ¿verdad? Nosotros nunca hemos ah, experimentado pobreza tan profunda como esta. Entonces tenía estos deseos, de repente algo pasó en él que a veces pasa a nosotros. Dice en 17, ah, y volviendo en sí, ya de repente empezó a pensar bien. Por la primera vez en mucho tiempo empezó a reflexionar su vida pasada, dándose cuenta que no era tan mala como él pensaba en el momento. ¿verdad? Entonces ah, dice que, y hablando a sí mismo, dice, ay, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia ah, de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Está ya recordando la vida en la hacienda con su padre, ¿verdad? Que no era tan, tan malo como en el momento eh, él pensaba. Y hace un plan en su propia mente hace un plan y como, mira, hablamos a nosotros mismos, ¿verdad? es una costumbre que todos hacen. Por ejemplo, cuando, cuando tiene un pleito con alguien y, se ponen de acuerdo un tiempo de, de, juntarse, siempre va pensando aquí lo que va a decir. Pero tú me hiciste esto y, haces un ensayo de todo que va a decir <laughs> ah, de, de, la ofensa. Entonces él empezó a hacer su plan. Verso 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. Ok, recuerda que ahora el enfoque en cuál es el problema en verdad es el pecado, que es la cosa separándonos del Padre Celestial es nuestro pecado en nuestras vidas. ¿Qué vino Cristo para hacer por nosotros? Dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo vino así como sacrificio para quitar lo que está entre nosotros y Dios, el pecado. Y ahora cuando eh, aceptamos a Cristo ya estamos en comunión con Dios de nuevo entonces ya está ensayando que he pecado contra, no solo contra el Padre, eh, en este caso el Padre terrenal dice que contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Nunca solo pecamos contra una persona, pecamos contra Dios y la persona a la misma vez. Cuando, cuando maltratamos a una persona, de una forma muy fea, Pecamos contra la persona, pero también contra Dios, ¿verdad? Porque Dios ama a todas las personas. Bueno, entonces, este, en verso 19, sigue con su ensayo, ¿verdad? Hablando a sí mismo. Entonces, su plan es llegar y decir esto a su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esto es la verdad y más en esa cultura, no, no fue digno. Un, padre normal con hijo así tan malo lo hubiera corrido de la familia, eh, eh, cortándole de la familia como ya no era hijo, nada de la familia. Entonces, este, pero este padre, vamos a ver que es diferente, pero no soy digno. Hay un verso en Romanos 3.23, eh, no voy a buscarlo, pero voy a contarlo que dice que porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que, lo que enseñaron los apóstoles, ¿verdad? Después de Cristo, que todos somos pecadores. Unos son pecadores como el hijo mayor y otros pecadores como el hijo menor. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y lejos de Dios, pero solo Cristo, ¿verdad? Puede quitar lo que está entre nosotros y Dios para sanarnos. Muy bien, entonces dice que este verso 19, terminamos el verso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a un hijo, a uno de tus jornaleros. Entonces los oyentes están pensando, ah, es correcto, sí, no merece, ¿verdad? No, no es digno. ¿eh? Están de acuerdo hasta, hasta, hasta este punto. Estaban sorprendidos que el padre le dio su herencia, pero ahora dice no, en este momento ya no va a aceptarlo de nuevo. Verso 20 empieza su viaje. Ya vive lejos, ¿verdad? Ya está meses sin bañarse, ya está sucio, sudando un camino, su barba muy grande, ¿verdad? su pelo así con tierra y este, quién sabe qué más, <laughs> ¿verdad? que vivían ahí, bien cochino, bien sucio, el muchacho empieza su viaje. Y dice verso 20, levantándose, vino a su padre. Ya llega cerca de la casa, pero está lejos, pero todavía ve. Entonces dice que, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces pensamos en esto, ¿cómo que lo vio su padre? Parece que el padre iba todos los días así en la entrada de la hacienda, mirando el camino, esperando el día que viera a su hijo regresando. El padre, en lugar de estar molesto, estar enojado, tiene el corazón roto, ¿verdad? El corazón triste tiene ganas de ver a su hijo rebelde que es pecador, que es malo, tiene ganas de verlo de nuevo y está esperando. Y llega el día cuando ve de lejos y ya sabe que es su hijo que está regresando. Ya van camino a la casa. Bueno, y los oyentes van a, eh, este, estar em, sorprendidos de nuevo porque el padre hace algo que no hace nadie, ¿verdad? <laughs> en la, cultura de aquellos días. Dice, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Pues, ¿qué es misericordia? Es una forma de perdón, pero la forma en que no da un castigo que la persona merece y perdona el castigo. Entonces el Padre ya siente misericordia y va a aceptarlo así de nuevo, así sin castigo alguno. Ellos están sorprendidos, movidos ¿eh? movido a misericordia. Siempre me sorprende cuando a veces veo a los papás eh, que en lugar de movido con misericordia, eh, movidos con la ira contra sus hijos de algo demasiado a veces y, no, y lo regañan y lo gritan y los maltratan. Eh, un día estuve en el aeropuerto y, vi una señora, que, una niña que solo que este, cae un poquito atrás caminando con la mamá porque la mamá iba rápido y se paró ella y ella doblándose arriba de ella le estaba gritando allí y la pobre niña llorando dice, señora, no grites a tu hija, no hizo nada. Y ella se cayó de vergüenza, pero no creo que cambió su, patrón, ¿verdad? Eh, eh, eh, he, visto a esposos, en lugar de tener misericordia si falla la esposa, tienen ira, enojo, manifiestan esto. y a veces gritan las esposas y también al revés, a veces la esposa no tiene paciencia con el esposo y en lugar de ser eh, movida a misericordia en algo, está movida en la ira, en el enojo. Pero este padre movido a misericordia. Ahora hace algo que nadie hacía eh, en esta cultura. Dice que y corrió para nosotros no suena mucho, ¿verdad? Ahí está el padre. Pero mire, como hoy en día el tipo de ropa no eran pantalones como hoy en día, ¿verdad? Era un vestido largo, así como un manto. Y un hombre en el Medio Oriente, y menos uno que tenía hacienda y riquezas, jamás levantaría su manto para correr por nada. Por nada. Era una vergüenza. Los muchachos sí, los jóvenes sí pero estos hombres de jefes de hacienda no corren por nada. Ahorita están sorprendidos de nuevo y más porque ya están entendiendo que el Padre en esta historia representa a Dios en el cielo, el Padre celestial, y más están sorprendidos. Entonces el Padre va corriendo, no espera que llegue a la entrada de la hacienda, va corriendo y todos así rascando el pelo, bueno, ya no tengo yo, pero ustedes que tienen así, que no entienden, ¿por qué hace esto? Debe esperar el muchacho que llega allí. No es, no es, bueno, pero así es Dios. Lo extrañó tanto, lo amó tanto, que él no le importaba la cultura no le importaba lo que iba a decir el pueblo. Ah, mire el viejo, ya mire, va corriendo así como muchacho. <laughs> qué vergüenza. Yo creo que el hijo mayor tiene vergüenza de su papá, y, pero no, no le importaba. Extrañó tanto que fue corriendo. Muy bien. ¿Y qué pasó después? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ay, ¿cómo es esto? el muchacho tiene piojos, yo creo, una barba en el cabello. ¿Quién sabe qué más? ¿Eh? Pulgas y no sé. Y entonces, este, lo, lo besa, lo abraza y lo besa. Huele cochino, huele cerdos. Ya meses sin bañarse. No, ni se da cuenta el padre por el gozo. El hijo que regresó a casa. Y ahí están más confundidos ahora sabiendo que es Dios. Porque su concepto de Dios, de todos, los, los, ah, publicanos, igual los fariseos, los pecadores, su concepto de Dios era Dios de castigo. Que Dios es santo, tan santo que no aguanta oh, pecadores, pero ahora Cristo está destruyendo esta imagen falsa de Dios está creando una imagen nueva en nosotros, que es una lucha en verdad, tenerlo como la verdad nuestra vida, pero poco a poco seguimos así abrazando la idea y, aceptando esta, esta verdad. Entonces, llega, lo, lo, está besando, verso 21. Dice, el hijo le dijo, lo que tenía meses ensayando ¿verdad? Practicando, ya tiene todo, ya perfectamente bien lo que iba a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como dije, el pecado es doble, contra Dios siempre y contra una persona a veces. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en este momento también les sorprende porque ellos están diciendo, no, ahora entonces ya que cae hasta tus pies, así rogando, ¿verdad? Así postrado, besando tus pies. Eh, padre de la hacienda debe estar ahí clamando, así pidiendo la misericordia que no merece. Pero en lugar de dejar Dios terminar lo que tenía ensayado muchas veces, lo corta <laughs> lo corta. E-, está en el momento que va a decir, hazme como uno de tus empleados. Pero el padre le corta. ¿no? ¿Ya? ¿Ya suficiente? Mire, es que cuando yo acepté a Cristo, yo solo confesé que era pecador, acepté que era pecador, porque no empecé confesando pecado, porque hubiera estado así de dos meses, ¿verdad? Una vida tan fea que vivía pensando y sin poder recordar todos. No, entonces Dios no, no tiene interés en esto, en su actitud hubo arrepentimiento, ¿verdad? Cuando él volvió en sí, e, esto es una forma de arrepentimiento, ah, un cambio de opinión. Antes yo pensaba que con mi padre no era buena vida, no me gustaba, no, que sí fue buena vida, no me di cuenta en el momento. Arrepentimiento, un cambio de lo que piensa uno, esto es arrepentimiento. Entonces él quiso ya dar eh, arrepentimiento completo, ¿verdad? Pero el padre, no, ya, suficiente, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Es, basta. Entonces, en el verso 22, dice, el padre ah, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Eh? ¿Qué? Aquí está el muchacho que necesita bañarse y manda a los siervos a sacar un vestido el mejor era del mismo padre, ¿verdad? Que tiene guardado en su closet. Y vienen y ponen el vestido sobre él. Entonces yo creo que hasta los siervos están sorprendidos. Y los oyentes, ¿verdad? Escuchando que cómo como que por lo menos debe mandarle a bañarse porque tienen las uñas largas y, y, y de dinero, dinero, <laughs> tierra abajo de sus uñas, así. Pero el padre pone el, vestido bonito. Así somos nosotros cuando llegamos a, a Cristo por el perdón, ¿verdad? Nos vista con Cristo nos viste el Padre con la justicia de Cristo. En verdad somos sucios pecadores, pero no nos ven así, ¿verdad? Entonces, si uno iba pasando en este momento, eh, un vecino, alguien pasando, ah, mire, ahí está el hijo rico, ah, mírelo, pues ah, tiene la vara un poco larga, pero mire, tiene muy, muy bonita ropa que tiene, ah, se nota que rico, eh, hubiera sido así eh, el caso. Pero así es el Padre, que no, no dijo, bañete primero. Hay, mucha gente que piensa para ir a la iglesia o, entregarme a Dios, tengo que limpiarme primero. No, no, no, no puede quitar el pecado, ¿verdad? No es posible. Entonces, hoy en otro día vamos a seguir con esta enseñanza de la imagen de Dios. Es muy importante, invita a sus amigos porque deben entender cómo es Dios y cómo Dios nos ama, Dios nos quiere. Ah, que Dios la bendiga, les espero aquí eh, la próxima semana.